在礼拜一的部分，我们会逢到的是诸神朝天的日子，因此，如果您是有想要到庙宇里面去还愿的朋友，请务必要缓一下，会是比较好的哦。而在当天，同时也逢到的是适合做开池放水的吉时吉刻。在当天，如果你有想要补强家运，或者是帮自己的官运、姻缘加强的话，都可以在适当的方位做补强的动作。 同时呢，在当天也是适合做入宅跟嫁娶的哦。另外呢，老师也会提醒爱美的女性朋友们，在当天可以为自己做美甲开运哦。不妨在当天呢，就去找你的美甲师帮你修剪指甲，并且呢，装上漂亮的发饰、指甲吧。再来呢，就是礼拜二了。在礼拜二这一天呢，我们会逢到的是大偷休日，因此呢，在当天如果想要移动家中的一些 装潢或是家具呢，都可以选择在当天呢去做。啊，在当天呢，同时也是一个比较特别的日子哦。在当天是我们的星友日，那在道教呢，会运用在这一天呢做造令牌雷池哦。那造令牌雷池呢，就是我们在做科仪的时候呢，会或者是法事的时候呢，会运用到。那这边呢，给大家科普一下小小的冷知识哦。 那同时呢，当天还有一个很小的开运方式呢，分享给大家，是每一户都很适用的。在当天呢，我们会逢到的是流财少舍的日课哦，所以呢，在当天会建议婆婆妈妈们在家中打扫的时候，请务必的在打扫的时候，我们扫扫的方位呢，要由外往内扫，才可以把财都往屋里面聚哦。记得这是。 在周二才可以执行的聚财好方式，再来就是礼拜三了。礼拜三这一天呢，我们会逢到的是在农历七月二十九号的最后一次的普渡的日子。如果你还没有普渡的朋友们，请务必要记得在礼拜三这一天，好好的办一桌，请一下这些好朋友们，然后帮他们送上最后一程，请他们回去喽。 那在这一天，同时也是适合做美甲哦，开运。如果你在周一这一天没有预约到美甲师，不妨在周三这一天，我们也可以补一下漂亮的开运手指。再来就是礼拜四了，礼拜四这一天呢，我们会逢到的是驿马日。逢到驿马日的时候，代表的是当天呢很多事情呢比较容易会有变数，所以尽可能在当天不要去做签约、斡旋、交易等。 重大的事件决定，不过有一件事情是很适合做的，在当天是可以做安基械的。为什么？因为在当天的逢到绝气，所以如果有什么东西是大型的东西，要就定位的部件是可以适合在当天去做安置的。哦，再来就是礼拜五了，礼拜五这一天我们会逢到的是四元一降。 在当天代表的是是很适合可以去做补财库的日子，同时在这一天也是很适合补家运哦。如果有需要补家运的朋友，第一件事情我们可以呢就是粉刷墙壁来填补一些可能有的这个裂缝。那如果真的这个坑坑巴巴太大了，建议呢我们可以买这个塑土哦来把它填平，那这样子会是比较理想的。再就是礼拜六。 那在礼拜六这一天呢，我们会逢到的是适合祈福建教的日子。那在建教呢，它代表的是在这样的一个日子呢，我们一般是可以适合去帮亡魂做超度，或者是针对这个新庙的一个落成呢，或者是帮这个呃神明的这个神像呢做开光等等的事事宜哦的法事。 所以呢，如果您刚好有购入这个神像啊，您也不妨可以选择在周六这一天呢，帮它做开光哦。好，那要特别提醒一下，礼拜六这一天也是非常适合做开池的动作。另外呢，在这一天呢是不宜做开市还有安门哦。所以，请朋友们要注意一下。再来就是周日这一天，周日这一天我们逢到的是四不祥哦。不过呢。 在这一天有一个很特别的那个事项是很适宜的，就是如果家中呢有幼儿，刚好呢他已经进入了就是吃副食品的阶段，要准备帮他脱离喝牛奶，也就是要断乳了，不妨可以选择在这一天让他正式的进入晚上的戒奶，就是我们正式让他断乳，因为在这一天断乳呢，他可以比较呃顺利的脱离。 而且也可以比较独立，对人格上也是有加分的一个状况哦。那礼拜天这一天呢，是比较不适宜做嫁娶以及入财的。以上呢是当周的各项的日课吉凶，请大家务必参考看看。再让我们来看一下个别生肖在这一周呢的运势状况呢。我们的运势王又是哪三个生肖的朋友？ 首先呢，我们本周的这个运势王哦，第三名呢是属猪的朋友，那第二名是属狗的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们的这个工作上面呢会是比较繁忙一点的，而且呢也会很多的贵人，好，还有主管的协助跟提点。所以在这个阶段呢，请你务必呢要多多的。 就是表现自己，同时也不要忘记去提携你周边的人哦。当别人的贵人的同时呢，别人才会记得你这个当下的好，未来呢，你才可以更往高处去爬。因为别人到了一个高位，你也才可以顺势的跟着往上。哦。你说是不是呢？那在这个礼拜财运相对的也会是比较好的，不过呢，这个财运呢不是偏财运，而是你的正财运。 所以，忌可人呢，是针对你的主业的部分多出一点力。那副业的，或是有在经营一些呃其他小本生意啊，或者是属于比较不是正规主业的部分，就先不要把心思放在上面哦。好，那再让我们来看一下个别生肖在当周有什么特别需要留意的地方。 首先呢，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，是终于逢到了否极泰来的一个状况。在这个礼拜，你的你的排名呢是第一名哦。所以呢，我们属老鼠的朋友在这个礼拜，事事都是相当的顺心。不过，相对的也是代表的是十分忙碌的，你几乎没有什么太多的时间去烦恼、去思考，甚至你可能。 连微笑的时间都没有，因为你根本不就是沉浸在很忙碌，而且这是很实实拿很扎实的一个忙碌法，让你会觉得很有这个冲劲，跟让你自己觉得我很踏实的一个感觉。所以呢，在这个礼拜呢，请尽量呢要让自己有足够的这个饮食跟睡眠，才可以让你在这个礼拜有。 体力可以维持这个冲劲哦。那老师呢，也要提醒属老鼠的朋友，再忙也不要忘记要准时到洗手间报道，不然的话，隔周你的健康可能就会亮起黄灯了，好吗？再来，下一个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼礼拜呢，你会觉得逢得知音，这个知音呢，不见得是红粉知己。 他可能是在工作上，你会觉得你碰到一个很好的队友，或者是呃一个得得你心的上司，或者是一个哎可以沟通的厂商，这样的知音，在不同的领域上的这样的知音都可能会出现，等于是跟你频率相近的人。因此，在这一个礼拜，不管你是想要找找你的厂商、找你的客户、找你的业务都好。 然后你是想要找人，尽量的去往外拓展，因为在这个礼拜你很容易跟人对上线，可以 connect，所以好好的赶快去把这些知音都连上线吧。属牛的朋友在这个礼拜要注意的天数呢是星期五哦。下一个生肖呢是我们属老虎的朋友，在这个礼拜呢会比较不切实际一点哦。 因为你把很多事情呢，都把它卡的刚刚好，包括时间表啊，或者是，呃，要作业的一些状况，都没有太多的一些 backup plan，所以老师会提醒属老虎的朋友，不要把事情都讲的太刚好，记得一定要把自己呢留一手，也不要把自己所有底牌都秀出来，不然呢，你会发现有的时候你会没有一些。 可以应变的一个状况，好吗？那属老虎的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期一，还有切记呢，不要老是会呃忘记一些呃事情，好，所以请记得在你的这个手机里面要设一个笔记本，把你当周要忘记的事项，或者是必须提醒的事项，设一个小铃铛提醒自己，那才不会遗漏掉喽。 那再来呢？下一个生肖呢？是我们属兔子的朋友。那属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，会有失去信任的一个状况。而且你要特别注意哦，这个失去信任不是你对别人失去信任，是别人对你渐渐的失去信任。这是怎么样发生的？因为你可能会对 A 说了一个套说辞，对 B 又说了一套说辞，那刚好 A 跟 B。 都在一起的时候，就发现，哎，怎么你两边讲的方法或是讲的讲的东西不太一样？那他们就对你会开始产生一点疑问。因此，老师会建议属兔子的朋友，说话是个技巧。就算你要委婉，或者是你不想要去伤害对方，但是你不能够在这个呃对话当中带有欺骗。 这样是比较好的，不然的话，你可能会有一些你没有办法收拾的摊子哦。不论是，在感情上，或者是在工作上，甚至是在呃，搜索的社交上面，都是一样的哦。啊，那这个信任呢，会很难在一时间拉回来，因为别人会对你产生一些嫌隙，所以尽可能呢，要留意一下你的说辞呢，尽量的要统一，才不会让这个信任度在这个。 在不知不觉之间瓦解了。在这一个礼拜呢，属兔子的朋友要留意的天数有两天，分别是周二跟周四。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友呢。那属龙的朋友呢，在这个礼拜会逢到事情多变。那这个事情多变呢，主要是因为你的处理事情的态度会决定这个事情最后的结果。如果你很积极，那当然他。 最后，它的结果可能会是比较好一些。可是，如果你比较慢三拍，或者是你比较拖，那当然可能感官上，它可能最后处理还是处理好了，可是这个过程可能太冗长了，那让参与者或者是相关的当事者都会感觉感受度就不会这么的好。所以，老师会建议属龙的朋友，请你要。 多注意一下细节的部分哦，不然的话，你的这个事情不管它可能再圆满，但是这个过程可能还是会影响到一些呃心情上的问题。那属龙的朋友，在这个礼拜留意的天数是周二以及周三哦。再来呢，下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜务必要学会接受变化。这个接受变化呢，意味的是说，请你不要想要简单行事哦，然后。 就是随便的，就是马虎了事了，不然很多时候会出乱子。有的时候我们是想要把一件事情，就是大化小，小化无，或者是把它简单化，但是不是所有的事情都是适用于这样的一套模式？有些事情是必须要很谨慎、很清楚、很繁琐的去不断的去验证它的。你理解我要说的吗？所以呢，请你要看你目前在做的是什么样的事情。 好，那再来呢？要接受变化的话，也意味着是说，你要去理解为什么别人要你去反复的去重新去做一些调整或者是改变。那这些变化不见得是不好的哦。那这个礼拜要留意的天数有三天，相对的比较多，除了周一、周四，还有周六。下一个生肖是我们属马的朋友哦。属马的朋友呢，在这个礼拜呢，会有拉不下脸的一个状况。 一个拉不下脸呢，来自于你自己个人的一个心结，所以老要劝属马的朋友，尽可能呢要坦然的面对一下自己，不然终究呢没有别人可以把你从你的心坎、心门拉出来。当你从自己的这个心门跨出来的时候，你才能够开开心心的跟别人再次的相处，好吗？所以如果你现在目前还卡在。 这个感情问题的朋友，或者是在人际方面有问题的朋友呢，请你记得，就是要把姿态摆低一点，或者是就先道歉了，这样子都可以把这件事情呢了结，也就不会还是一直像一个烂账挂在心上，好吗？那属马的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是周五跟星期日。 下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢是需要分工合作的，不要想说自己是泰山，可以呢，所有的事情都自己一个人顶啊，要顶到什么时候？怎么样？怎么扛都会很累的，好吗？所以呢，分工合作在这个礼拜是很 crucial 的，而且即便你心里有难言之隐，都请务必要把它说出来。 心中的苦有别人跟你一起扛，也是很好的。即便他可能实际上没有办法帮你做什么，但是心中的那个怨怨言有人帮你一起分担掉了，也会是比较舒坦一些的，好吗？那属羊的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期六。下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜呢会得到扶持。 这个扶持呢，是代表不论男生或是女生呢，都会很乐意来协助你。不过，这个协助你的大前提是你先必须要说好话，所以你要先口吐莲花。但是属猴子的朋友心里可能会觉得不舒坦，因为你不擅长拍马屁。这个时候，老师要先跟你讲，有时候偶尔对对的人拍拍拍一下马屁呢。 是好的，因为它可以让你得到更多的帮助。所以在这个礼拜，就让自己呢学会这一门技能，好吗？那属猴子的朋友呢，在这个礼拜要留的天数是星期天，所以老师会建议星期天不妨就放自己一天的假，让自己可以完全的放松一整天，在家里待着吧。 下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜会逢到贵人环绕。那这个贵人环绕呢，代表的是你会逢到很多人给予你实际上的协助。如果你是老板，可能会有人愿意出资，或者是想要投资你的商品，或者是跟你一起共同策划等等。如果你是主管，可能诶有其他愿意跨部门的人会愿意来给予协助。如果你是 一般的职员，你会发现同侪们之间的互动是相当的良好的，无论是对上对下都是一样。可以在这个礼拜属鸡的朋友其实是相当得力的，请务必好好的把握这一个礼拜的良机哦。在这个礼拜因为是相当的旺盛哦，所以其实你只要注意在周一的时候呢，好好的做好你这个礼拜的 plan，就没有什么太大的疏失了。 那下一个生肖呢？是我们属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，要建议去多参加一些活动，因为你是属于吉星高照的一周哦。而且呢，这多去参加这些活动的时候，可能会让你有一些意外的收获，不管是可能碰到你想要认识的对象，或者是可能是呃可以在业务上的拓展对你有帮助的一些人脉都有可能。所以。 不妨就是多往外跑，对你会是不错的哦。再来呢，我们来看一下最后一个生肖呢是属狗的朋友，在这个礼拜是属于春风得意的一个礼拜，因此老师会建议你可以不妨多跟心仪的对象或者是另外一半多多相处。在这个礼拜呢，虽然在感情的部分是比较称心如意的。 不过呢，你要防的是在工作的部分，比较有可能会有一些小小的、一些桌边的争执。那这些争执呢，主要都是呃在商讨，比如说要怎么样去让东西变得更好。所以其实这个争执也不完全算是负面的争执，但是对属猪的朋友来讲的话，你们心里可能还是会觉得它是一个你不太想要有的争执。 但是这就因人而异喽。那老师也会希望你可以把这种小事情呢，不要太过的放大就好了，因为在别人眼里，那其那个其实叫做沟通。好的，那再来呢，让我们来看一下在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友吧。 首先呢，第三名呢是我们属羊的朋友，第二名呢是属牛的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们的感情啊是相当的旺哦，尤其是在桃花的部分。如果出去一些社交的活动啊，或者是去一些你平常不会去的地方，你很有可能会看到一些比较容易让你看对眼的对象。 对，不妨就多出去。那再来就是，如果你有去参加一些呃所谓的呃我们讲的联谊活动啊，但是目前因为有这个疫情的关系，那可能很多的联谊都比较不会。 大型的这样的举办，都会有一些人人数的一些限制的状况之下，老师会建议你可以在大部分的配对呢，都是先用 A P P 的方式去做配对，就会比较好，也可以比较确保您本身的一个安全哦。那再来就是，老师会建议这几个生肖的朋友，在这个礼拜，因为是桃花运比较旺的状况，所以如果你是未婚的朋友，你可以比较积极的去拓展、去认识、尝试的去呃。 破开你的社交圈跟朋友圈，反正就是认识嘛，因为认识之后你才可以去筛选你真正你想要的对象是什么，跟可以去决定你要不要跟这个人深交，好，还有你们可不可以有共同的话题，去创造更多的未来。但是如果你是已经有家室的，你是已经有家庭的，那就请你不要把这个桃花带到你现有的感情世界里，把这个桃花就把它。 等处理，但处理，仅用于在你的事业上就好了，好吗？OK，以上呢是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，或者是帮老师分享出去。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网加入老师。是精灵老师，我们下周准时再见喽，拜拜。